आज मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपने आईफोन से एंड्रॉयड फ़ोन में कोई भी फाइल्स वगैरह को शेयर कर सकते हैं इसके लिए आपको एक एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए एक आईफोन चाहिए सबसे पहले आपने अपने एंड्रॉयड फ़ोन में जाना है और एंड्रॉयड फ़ोन में जाने के बाद आपने यहाँ पे प्ले स्टोर से शेयर इट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है ठीक शेयर इट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी से जाके मैंने already share it application download की हुई है तो मैं इसको दोबारा से डाउनलोड नहीं करूँगा आपने शेयर इट फाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है यहाँ पे और सेंड के बटन पे क्लिक करना है आपने सेंड के बटन क्लिक पे क्लिक करने के बाद आपने वो फाइल चूज़ करनी है जो आप आईफोन में सेंड करना चाहते हैं और लेफ़्ट बॉटम पे आपने कनेक्ट टू आईओएस डिवाइस पे क्लिक करना है जैसे ही आपकी फ़ाइल रेडी हो जाएगी आपने यहाँ पे आईफोन में चले जाना है अपने आईफोन में जाने के बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है ठीक है और सेटिंग में जाने के बाद आपने वाईफाई पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक अवेलेबल वाईफाई नेटवर्क नज़र आएगा जो एंड्रॉयड फ़ोन की हॉटस्पॉट से सिग्नल्स आ रहे हैं ठीक है उसको आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही यहाँ पे आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा आपने बैग चले जाना है और आईफोन uh, में जो शेयर इट एप्लीकेशन आपने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है ठीक है एप्पल स्टोर से उसको आप ओपन करेंगे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने रिसीव के बटन पे क्लिक करना है जैसे ही आप रिसीव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो फाइल जो आप एंड्रॉयड से सेंड कर रहे थे वो रिसीव हो जाएगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें and don't forget to subscribe my YouTube channel thanks for watching